Εδώ βλέπετε ότι τώρα τοποθετώ ένα από τα βασικά στηρίγματα του δεντρόσπιτου. Είναι ένα ξύλο το οποίο είναι κατά 2 εκατοστά παχύτερο από τα υπόλοιπα. Και είναι ένα από τα δύο βασικά ξύλα τα οποία θα πάρουν το περισσότερο βάρος και θα στριχτούν πάνω στο κορμό του δέντρου. Εδώ βλέπετε τα ειδικά μεταλλικά τεμάχια τα οποία έχω κατασκευάσει μόνος μου βέβαια τα είδα ε, στο ίντερνετ από κάποιους ειδικούς που κατασκευάζουν σπίτια αυτή η βίδα αυτή τη φαρδιά ροδέλα εδώ θα τοποθετηθεί σε αυτό ακριβώς το σημείο κάτω από το κύριο δοκάρι στήριξης θα βιδωθεί μέσα στο ξύλο το δέντρο και έπειτα θα τοποθετηθεί από κάτω κατά αυτόν εδώ το τρόπο όπως βλέπετε εδώ και θα διδοθεί με τέσσερις βίδες αυτό εδώ επιτρέπει να το δείξω όλο μαζί αυτό εδώ επιτρέπει όταν μετακινείται το δέντρο να μετακινείται και αυτό μαζί και αυτή η χοντρή ροδέλα θα βοηθήσει στην καλύτερη στήριξη του δεντρόσπιτου πάνω στο δέντρο. Αυτά τα ειδικά τεμάχια είναι δύο και θα μπουν κάτω από τους δύο κύριους οδηγούς. Υπάρχουν άλλα τέσσερα ειδικά τεμάχια τα οποία θα μπουν σε διαγώνιες αντιρρήδες οι οποίες θα τοποθετηθούν αργότερα. Πρώτα πρώτα θα ανοίξουμε μία τρύπα με αυτή τη φρέζα η οποία έχει διάμετρο 55 χιλιοστό και είναι η ίδια ακριβώς με τη ροδέλα το ειδικό τεμαχίο που πρέπει να τοποθετήσουμε μέσα στο δέντρο. Όπως βλέπετε ανοίξαμε την πρώτη τρύπα η οποία θα βοηθήσει όπως είπαμε στην καλύτερη στήριξη του δεντρόσπιτου. Τώρα πρέπει να ανοίξουμε μία μικρότερη τρύπα ακριβώς στο κέντρο εκεί που υπάρχει αυτό το σημάδι η οποία θα είναι 20 χιλιοστά για να μπορέσει να βιδωθεί η βίδα μας η οποία είναι 24 χιλιοστά. Ο λόγος που ανοίγουμε μικρότερη τρύπα είναι για να μπορέσει να δημιουργήσει από μόνη της η βίδα πάσο ώστε να στηριχτεί καλύτερα το δέντρο. Το σπιτάκι στο δέντρο. Εδώ τρυπάμε, εδώ τρυπάμε όσο πιο ίσια μπορούμε με αυτή την αρίδα η οποία είναι όπως είπαμε 20 χιλιοστά ώστε να μπορέσουμε να βιδώσουμε μέσα την βίδα που έχουμε κατασκευάσει, το ειδικό τεμάχι για να στρίψουμε. Εδώ όπως βλέπετε τοποθετούμε και τη δεύτερη βίδα η οποία τώρα μόλις ξεκινήσαμε να τη βιδώνουμε μέσα και πρέπει να βιδωθεί μέχρι το σημείο που αυτή η ροδέλα θα μπει μέσα στη μεγαλύτερη τρύπα που έχουμε κάνει για να μπορέσουμε να σφίξουμε εύκολα τη βίδα σφίγγουμε τα δύο παξιμάδια μεταξύ τους ώστε να μην μπορεί να γυρίσουν και γυρίζουμε το ένα παξιμάδι και ταυτόχρονα βιδώνεται και η ντίζα μέσα στο δέντρο αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος για να το βιδώσουμε διότι η βίδα είναι μεγαλύτερη από 32 και είναι λίγο δύσκολο να βρούμε τόσο μεγάλο κλειδί ένα γαλλικό κλειδί όμως κάνει τη δουλειά μια χαρά όταν θα φτάσει σε σημείο και δεν θα μπορέσουμε πλέον να σφίγγουμε γιατί θα γίνει λίγο σκληρό θα γίνει πιο δύσκολο όσο μπαίνει μέσα η γύρα στο δέντρο θα τοποθετήσουμε μια προέκταση εδώ στο γαλλικό κλειδί ώστε να μας δώσει περισσότερη δύναμη να μπορέσουμε να διδώσουμε τη δίδα μέχρι τέρμα εδώ είμαστε πάλι λοιπόν στο δεντρόσπιτο μας Ήδη έχει ξεκινήσει να τοποθετώ τους κορμούς τον ένα πάνω στον άλλο ώστε να δημιουργηθούν οι τείχοι του δεντρόσπιτου Είμαστε στον τρίτο κορμό Είμαστε περίπου στο 30 εκατοστά αυτή τη στιγμή από ένα ύψος περίπου στο 1,5 μέτρο που θα φτάσει το πλαϊνό και στο κέντρο θα είναι το αέτομα το βίδωμα των κορμών γίνεται με αυτό εδώ το παλμικό κατσαβίρι το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό μη σας ξεγελάει το μέγεθός του στα 18 v είναι 4 αμπερόρες η μπαταρία του και βιδώνει ό,τι και σας φαίνεται έργο, αυτές τις πολύ μεγάλες βίδες οι οποίες πιάνουν σε δύο ξύλα το άλλο. Έτσι τοποθετώντας από πάνω τις βίδες, οι βίδες δεν φαίνονται και δημιουργούν μια πολύ καλή ένωση. Στις γωνίες θα τοποθετηθούν και άλλες βίδες κατά αυτόν τον τρόπο ώστε να πιάσουν τα δύο ξύλα. Αφού μπει το γωνιακό, δείξω εδώ, ξύλο, τοποθετείται η βίδα από αυτή τη μεριά και διαπερνάει και ενώνεται με το άλλο ξύλο φανταστείτε αυτή τη βίδα μέσα καθώς και επίσης από την άλλη πλευρά θα τοποθετηθεί άλλη μία σε όλες τις ενώσεις σε όλα τα ξύλα έτσι πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα από πλευράς ασφάλειας και σταθερότητας αυτή είναι η πρόοδος μέχρι στιγμής και συνεχίζουμε